так 23 үшінші август 23 үшінші август сағат 22-ден бір кетті түнгі уақыт жиырма үшінші август 2021 мың жылы оңтүстік қазақстан облысы түркістан облысы шұбарсу ауылына мына тұрғындардан мына досым шақырды көмекке жаңағыдай так саламатсыздар <coughs> сіз сіз ғой жаңағы ат жөніңіз кім болады мұсакүк нұрдәулет мұсакүк нұрдәулет нұрдәулет болған оқиғаның бәрін шындығында айтып берші маған қандай жағдай кеше мен үйде болғанмын негізі азаннан кешке дейін жұмысқа да барған жоқпын маған маған куәгер еще көршілер бар сөйтіп қазір кешке келіп әкетті да ұрып соғып осыны осындай оныншы кез бір әпшенің қылқындырыпсың деп соны мойнына қойып отыр еще біз үйде жоқ кезімізде үйге кіріп өздері үйде ешкім жоқ мен киімдерімді суретке түсіріп рұқсатсыз есікті бұзып ашқан ба сөйтіпті кейін қолын қайырып жаңағы мені алып кететін болды қай жерде ұрып соқты енді мына осы кімдер ұрып соқты танымай темірланның несі оперлері темірлан опера кімдер кімдер таныстырды өзін жанболат сен не деп мойындатқыз сен жаңағыдай үйге кіріп кеттім деп мойындатқыздың иә сіз апасы боласыз ба кім боласыз мен мамасы боламын мамасы боласыз ба аты жөніңіз кім болды сіздің мен мұсақұлова жеңіскүл мұсақұлова жеңіскүл жеңіскүл әпше сіз қалай не болды бұл үйге біз жұмыстан келдік бүгін аха жұмыстан келіп мына баланы магазинге жібердім тамақтың несін әрекетін ол магазиннен келгені сол дарбаза тақылдады мама дарбаза тақылдап жатыр деді маған кейін мен айттым бар ашшы онда дедім нағашыларың келген шығар дедім мынау біздің ағам мен інім болады мына кісілер иә сөйтіп еді кейін бұл барып еді екі бала келді осындай осындай сенің деді апонида деді штрафың бар екен төлемепсің деді олар иә а тергеуші ма кім деген аты жаңағы жанболат деді ғой біреуінің аты сол айтты сөйтті де балаңыз азір жарты сағатта келеді вообще деді бізге түсініктеме жазып қайтады деді мына төлемеген қанша екен қарызы деп едім жеті мың бір үш жүз бір бірдеңке екен деді бопты дедім азір жарты сағатта қайтады әпше балаңыз деді кетті мен тамақтың әрекетін істей бердім жұмыстан келгеннен кейін <coughs> бір сағаттан асқаннан кейін не болып кетті екен деп келсем мына жерде тоқырлап бәрі отыр екен баламның реңі өшіп кеткен не болды балам десем мама дедім мен сағат түнде екіде қақты едім дедім мен қасымда жатыр едім ғой балам дедім не болды десем оныншы қиылыста біреудің үйіне кіріпсің де менің мойныма не қылып отыр деді іліп отыр сен қалай ұрды сені только шындығыңды кім есімің кім дедің нұрдәулет нұрдәулет иә отырғызды қалай отырғызды көрсет көтіңнен ұялма көрсете былай отырғызды да иә басымнан келіп тепті кейін аяғым дейді үстіне отырып шапалақпен ұрып мойнына қойдырған да ұрғанда да қатты ұрған да енді иә. айтса шындығында ұрды қатты көгерген жер бар ма бетіңнің басыңның іскен жерлері бар ма мына жеріне тепкен түсіпті ғой басы басын аламай келіп отырады басын оқып бұны кім алып кетті үйінен участковый алып кетті ма тергеушілер алып кетті ма екі бала гражданский киінген а қазір келеді вообще балаңыз деді түсініктеме жазады да қайтады жарты сағатта деді а бопты дедім мен төлейміз ғой дедім кім екен бұл старший участковый инспекторда кім екен мына жақта опорный пунктта старший участковый инспектор қазір заменяющий кім сіздер кім боласыздар участковый инспектор болсыздар ғой міндетін атқарушы кім қазір бар өзімізде Ал участок бойынша инспектор боламыз ақшаларың түсіп отыр ғой так полиция лейтенанты сыдық мейірбек исраилұлы сыдық мейірбек иә исраилұлы учаскелік полиция мына мән жай бойынша білесіздер ма сіздер жоқ ештеңе білмейміз сіздер сіздер сіздердің қатысуыңызсыз учаскелік инспектордың қатысуынсыз тергеушілер үйіне баса көктеп кірді дейді біз бұны құлпын сындырды дейді осы жерде көріп тұрмыз мәселені қинап ұрды дейді жаңағы оперлер ол жағдайын білмеймін біз жұмыста жүргенде ешкім жоқ үйге келіп есікті ашып үйге кіріп жаңағылар жаңағы киімдерді түсірдік деді бағана сіздер рұқсатынсыз кіріп ешкім жоқ үйде жұмыстан келсек есік есік үйде жауып тұр да мына үйге біреу кірген ба немене дедім нағашым кірген ба дедім да адресіңіз қай жерде тұрады сіздің тоға төртінші қиылыста тұрамын төртінші қиылыс шұбарсу ауылы түркістан облысы шұбарсу ауылы төртінші қиылыс көшенің аты сол ма төртінші қиылыс бұл балам орбита көшесі номері қандай қырық алты номер қырық алты өзіңіз үйлеріңіз иә ана біз ана жұмыстан қайтып күндік жұмыста істейміз қайтып келіп жатып бұл шымқорған магазиннің алдына түсіріп кеттім магазиннен алып нан алып бара бер балам дедім да үйге келсем дарбазаның құлпыда бүйтіп өткізіп кетер едім бүйтіп ашылып тұр екен әйтім үйге біреу келген ба дедім да кірдім сөйтсем дала үйдің есігі де жақсы жауылмаған ішіне ешнәрсе ұрланбаған ба заттар оны білмеймін мен келдім де біліп енді арыз жазған әйелді сіздер вообще білмейсіздер ма курста жоқсыздар ма арыз жазып жатыр екен жаңағы шұбарсудан түсірілген жалғасы біз темірланға келдік темірланға арыз жазуға келдік жүріңіздер кім полиция бері қарашы мына шақыршы ей бері қарасай қайқа барасыз бері уақыт жоқ қызмет куәлігіңізді таныстырасыз ба бір минут бір минут қызмет куәлік ей қашпаңыз бері келіңіз таныстырмайсыз ба қызмет куәлігіңізді тоқтаңыз тоқтаңыз тоқтаңыз түсірмекші мен старший лейтенант тоқта итерме түсірмесейші мен қызмет куәлігіңізді таныстыршы итерме деймін тоқта миды ашыт па е нағып без маска жүрсіз е міне қара маскам менің міне маскамен кетіп барады мына без маска мына өйтіп кетіп сен қызмет куәлігіңді таныстырмайсың ба таныстырмайсың ба міне қашып жатыр көрдіңіздер ма міне қай жаққа кетіп бара жатқанын өзі білмейді тупикке кетіп бара жатыр мінекей қашты қайға кеткенін білмейді туфелька кіріп кетті таза қылмыскерлер ғой мыналар жүріңіздер әпшелер жүріңіздер енді барайық жеті жүз жеті деген ба точно осы ма бсв номер жоқ деген ба мінекей номер жоқ действительно 24 бірінші э, август бүгін 2021 жыл э, мына кісі отызын қараңыздар майор дүрдей маскасыз мен э, кеше тірлік бойынша келіп отырмын көршім негізінде ұрысқан балдармен майор мырза отыр маскасыз

соның тірлігін білесіз ба түсініктемені көрейін деп мен ғой қазір опрокидывание болған ба маскаңыз қай міне дүрдей майор шұбарсу ауылының старший майоры тәте маскаңыз қайда маскты алыңыздар жұмыс орындары қазір жалғастырамыз мына мен тірліктеріммен келген мен қазір тірлігім тірлігіммен келіп тұрмын кешіріңіз бейнеті қайта қайта қайта қайта түсіріледі не үшін не үшін түсіріп жатсыз қазір мен түсірдім мақсат мен сізді түсірдім біріншіден сіз танысуға бола ма екен мен ашығада отырдым далада мен кабинетімде отырған жоқпын сізді удостоверениеңіз бола ма көруге мен удостоверениеңіз служебный удостоверение служебный удостоверениеңіз көруге бола ма көрсеткім келмейді сізге неге көрсеткіңіз келмейді сіздің пожалуйста түсіріп алыңыз мен сіздің удостоверениеңізді сұрап жатырмын служебный удостоверениеңізді сіз маған бас тартып тұрсыз ба көрсетуден көріңіз пожалуйста танысып мен өзім мен сізден удостоверениеңізді сұрап тұрмын сіздің удостоверениеңізді көруге бола ма или көрсетпейтіндей бір қылмыс жасадыңыздар ма сіз өзіңіз кімсіз мен есімсейіт бейбіт мұхтарұлымын мен кеше үстімен арыз ә, келіншегім арыз жазған жазғанса арыздың түсініктемесін біріншісі иә. өтірік жалған болған екіншісі бүгін басқаша түсініктеме тұр қалай жалған болған ә, көрші аягөз деген әйел жалған иә. ақпарат берілген ол жерде псих учетта тұрамын деп кім ә, сол әйел қай жерде сіз ондай ақпарат берді түсініктемеде жазылып тұр түсініктемені екеуін де ақтарып көріңіз жазылып тұр қалай мен психдиспансер учетта жоқ сіз емес ол кісі психдиспансерінде иә. учетта тұрамын деп жазылған еді ал бүгін тұрмаймын деп жазылып тұр ол қалай сонда сіздің біріншіден көруге бола ма рұқсат болса ол сіздің ол ол кісінің психучетта тұра ма тұрмай ма оны біз тексереміз аха сіздер тексересіздер ал сонда ол псих болса сонда менің балдарымды өлтіріп қойса кім жауап береді тоқтаңыз соны айтыңызшы маған ол бір емес екі баланы сүйреп жұлқылап ұрып алып келеді ар шағымды ар шағымды сіздің э, жолдасыңыз ба жаңағы э, танысыңыз ба сол кісінің ар шағын тексеру барысында ол ар шағымға байланысты құқық бұзушы ма ол азаматшаны анықтап өзінің құзырлы мекемеден анықтамасын алып шамалы ары тұрасыз ба бір метр дистанция әлі сары аймақтан шыққан жоқпыз біз сол материалға тұрыңыз сол материалға қолыңызды не қыла бермеңіз сол материалға тігіледі сіз удостоверениені көрсетсеңізші маған служебный удостоверениені көргіңіз келіп жатыр ма иә көргім келіп жатыр бір метр арда қашықтықты сақтап тұрыңыз көріңіз мен түсірмеймін оны көріңіз удостоверениеңізді так майор э, полиция казиев мен мен так жиырма екінші жылға дейін екі мың жиырма екінші жылға дейін маған түсініктемені бер мен түсініктемені көрейін түсініктеме тағы жазсын тағы да бір нәрсені қосып жазып бере ма сонда ол енді күнделікті әр нәрсені сонда әр нәрсені қосып жаза бере ма олар